Boa tarde, presidente. Boa tarde, señoras e señores deputados. Estamos neste intre a tratar os orzamentos da Consellería de Industria, a Consellería que debería marcar os obxectivos de desenrolo empresarial, os obxectivos de futuro para Galiza, os obxectivos de defensa dos sectores productivos galegos. En definitiva, Estes orzamentos deberían definir cal será o futuro da clase traballadora galega, en que sectores se creará emprego, cal son as potencialidades do noso país que debemos desenrolar para crear riqueza en función da excelencia e da calidade dos produtos ofertados, creando emprego de calidade nunha Galiza que aposta polas enerxías renovables, a conservación e defensa do seu patrimonio natural, etnográfico, xeolóxico, arquitectónico cultural e histórico. Iso debería ser, pero non. O Partido Popular non ten ningunha vontade de establecer ningún tipo de liña de crecemento para este país. Non se ve nestes orzamentos. A triste realidade é que todo o que mostran estes orzamentos é o contrario do que deberían demostrar. O que se ve nestes orzamentos é a desprotección do tecido, do tecido productivo galego, a falla de inversión en I máis de máis I, o abandono das enerxías renovables, o incremento do desemprego, o aumento da emigración para a mocedade, a man de obra barata ofertada a multinacionais estranxeiras para que veñan a esquilmar a nosa riqueza natural, perpetuando así a dependencia de Galiza de multinacionais foráneas. Mentres, o sector naval galego agoniza. A translocación de empresas auxiliares do automóbil, da conserva e do téxtil deixan a milleiros de galegos e galegas no desemprego. O comercio pecha e o paro aumenta, mentras a Xunta de Galicia segue a negar a realidade, vivindo nun mundo de fantasía que non se creen nin vostedes mesmos. Hoxe, sen ir máis lonxe, os medios de comunicación contábanos que o goberno alemán mm, públicamente dixo que maravilla, que sorte temos, cantos mozos e mozas xóvenes con moita formación nos están vindo de España, donde non lles dan saída para o seu futuro. Aquí o que vamos a ter que facer é facer políticas que permitan que se queden para sempre, porque no seu país non o saben aproveitar. E esa é a triste realidade. O noso mellor potencial o estamos enviando a países estranxeiros para que sea ali donde desenrollen as súas potencialidades despois de facer un investimento na súa produción. Desgraciadamente, os orzamentos da Consellería de Industria para este ano 2013 non reflite máis obxectivo que conter o gasto para pagar unha débeda ilexítima. Isto débese a un tremendo erro lingüístico, equivocar por parte do Partido Popular o que é gasto e o que é investimento. Señores do Partido Popular, mercar un coche é gasto, estudiar mecánica do automóvil é investimento. Neste senso, a Xunta de Galicia debería investir para crear futuro e, polo tanto, debería quedar definido nos orzamentos sobre que sectores estratégicos vai desenvolver a economía de Galicia nos vindeiros anos e sobre esta planificación estratéxica organizar os plans formativos, o desenrolo territorial, o investimento en I máis I, os plans de igualdade, as necesidades de infraestructuras, a protección do medio ambiente, a saúde pública, a orientación e apoio das iniciativas empresariais e a constitución de cooperativas laborais. É dicir, esta consellería debería ser o faro que guía o orzamento do resto das consellerías de xeito que o total do orzamento da xunta de galiza presente unha liña definida e coordinada que permita aproveitar tanto recursos económicos como humanos de forma eficiente eficaz e construtiva. sen embargo os orzamentos das distintas consellerías parecen inconexos entre si sen un obxectivo común máis alá da contención do que por parte do goberno se chama gasto. Así topámonos cun país que non sabe onde camiña, un país que converte o investimento en forma, eh, eh, a formación nun gasto, que condena os mozos e as mozas máis preparados da historia de Galicia á migración, nun país que envellece a un ritmo alarmante, Non podemos seguir nesta senda de despropósitos. Os orzamentos da Consellería de Industria tratan de disimular a falla de investimento adicando partidas ridículas a actuacións imprescindibles para a economía galega, como ocorre, por exemplo, co sector naval ou as enerxías renovables, o comercio local ou a industria autóctona. Esta reflexión son a base das emendas parciais presentadas aos orzamentos desta Consellería nos que só se reflite a falla de compromiso da Xunta de Galicia con todos e cada un dos sectores productivos que lle compiten, renunciando á creación de emprego de calidade, sendo incapaz de dar resposta ás demandas dun pobo que está a pagar con fame, con perda da súa vivenda, con perda da súa saúde e coa perda do dereito á educación, e a formación os abusos do poder, a corrupción política e empresarial e o fraude fiscal cometidos polos que hoxe, máis ricos que nunca, paseanse pola rúa protexidos polas forzas de seguridade do Estado e que seguen a enriquecerse coa súa infame forma de realizar negocios. As emendas parciais presentadas pola Alternativa Galega de Esquerda teñen como obxectivo, por unha banda, eliminar gasto para dedicalo a investimento. Así propoñemos que as partidas dedicadas a gastos prescindibles, como <clears throat> que só están encamiñados a vender fume e o fume non dá de comer, sexan drasticamente reducidas. Partidas como publicidade, propaganda, atencións protocolarias, a mellor publicidade é o resultado dun traballo eficaz e eficiente que reverta incremento do, eh, nun incremento do Produto Interior Bruto e teña repercusión directa na, na mellora da calidade de vida do povo galego. Reducimos tamén gastos excesivos insustificables en partidas comunicación como comunicación postal, material informático ou personal eventual de gabinete que nada aportan á creación de emprego ni ao desenrolo empresarial e económico de Galiza. Outras partidas que a Alternativa Galega de Esquerda considera necesario reducir no actual contexto económico son as dedicadas ás entidades sen ánimo de lucro. Definición que foise pervertendo no tempo ata incluir nas mesmas os clústeres empresariais e as cámaras de comercio. E digo que é unha perversión idiomática incluir estes entes como sen ánimo de lucro, xa que se ven non buscan na súa definición o lucro directo, o seu obxectivo non é a procura do ben común para a sociedade, sino a defensa dos intereses do capital, para que este si poda obter un lucro crecente paralelo á crecente miseria a que condena a clase traballadora. Non nego o necesario apoio ao pequeno e mediano empresariado galego. Proba disto é o destino que se lle dá ás partidas orzamentarias comentadas, pero o apoio ao empresariado non pode deixar desprotexidos os traballadores e as traballadoras que ven con indignación como se agasalla con diñeiro público a empresarios que meses despois botan ao peche as súas empresas despedindo cunha mísera indemnización os seus traballadores e traballadoras e aos que nunca se lles pide a devolución dos cartos públicos. exemplos temos de sobra os últimos por exemplo coa factoría coa empresa de conservas alfageme en vigo. Dentro destes clústeres merece mención aparte o clúster da lousa e do granito, ao que se lle outorga unha partida de 555.979 euros para a loita contra a sílice. Un auténtico despropósito político. É como poñer ao lobo a coidar das ovellas tras anos de denuncia e reivindicación sindical para que a xunta de galicia actuara en beneficio da prevención e protección da saúde dos traballadores do granito unha vez conseguido un profundo estudio por parte do instituto galego de seguridade e saúde laboral que reflita a relación directa entre o traballo e a explotación do granito e a silicose unha vez refrendados estes datos polo servizo galego de saúde a través dos seus profesionais médicos Observamos con incredulidade e asombro como a Xunta de Galicia dedica esta partida de loita contra a sílice á mesma patronal que negando a veracidade e fiabilidade tanto dos informes médicos como do estudo do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, seguen a explotar os traballadores sen tomar as medidas de prevención e protección da saúde necesarias. Neste tema da minería en Galicia, reclamamos e exiximos a paralización inmediata dos proxectos de minas existentes en Galiza neste momento, como son Corcoesto, a Serra do Galiñeiro, Sinzo de Lima, Castrelo de Miño, Terra Chá ou as fragas do Eume, todas elas con un alto nivel contaminante. Por todo exposto, alternativa galega de esquerda propón aproveitar os escasos recursos dos que a xunta de galicia dota da consellería de economía e industria en proxectos que contribúan á recuperación económica de galiza creen emprego estable e de calidade e protexan a saúde das traballadoras e dos traballadores. neste senso consideramos imprescindible contribuír á constitución de cooperativas laborais que unan esforzos individuais en proxectos colectivos que os fagan máis viables e xeradores de emprego, no canto de dedicar estes 428.427 euros a gastos prescindibles ou facilmente reducibles como publicidade ou comunicación postal. Propomos destinar a metade das cantidades dedicadas ás cámaras de comercio á promoción do comercio e dos produtos galegos pasando así dunha ridícula dotación de cen mil euros a un orzamento de un millón douscentos noventa e tres mil euros para o apoio ao comercio local e aos produtos galegos. En canto á loita contra a sílice o total da partida debe destinarse a través do igape o instituto galego de seguridade e saúde laboral que velará pola aplicación efectiva de todas as medidas encamiñadas a paliar, evitar ou minimizar os efectos nocivos da sílice para a saúde dos traballadores. Xa para rematar, e ante a práctica total ausencia do sector naval nestes orzamentos, Alternativa Galega de Esquerda propoñemos dedicar 20 millóns de euros do IGAPE ao cofinanciamento do dique flotante de Ferrol, investimento irrenunciable e estratégico para Galicia, para o seu futuro, para o futuro do sector naval non só de Ferrol, sino tamén da comarca de Vigo. Polo tanto, entendemos que este debe de ser un dos obxectivos fundamentais desta consellería. Un obxectivo que está solicitado pola sociedade, un obxectivo que onte quedou claro nunha manifestación cidadá en Ferrol, pero que queda claro moitos máis días cos traballadores de, de Ferrol diante do Parlamento reclamando a atención do Goberno, unha atención que non son capaces de recabar. Vostedes pretenden a calar a voz do povo e a calar as injusticias con censura no Parlamento e con represión fora do Parlamento. Esa non é a solución. Por moito que queran mirar por outro lado a realidade é a realidade. Xa non engañan a ninguén, non se engañan nin a vostedes mesmos. Eu me gustaría que hoxe, por favor, señor conselleiro, nos contestara cal é o plan de futuro que ten a Consellería de Industria para este país. Si non é o naval, se non é o automóbil, se non é o comercio, se non é o turismo, se non son as enerxías renovables, cal é o plan de futuro que a Consellería de Industria lle pode ofrecer tanto aos sectores produtivos ou empresariado como aos traballadores e os traballadores galegos. Nada máis. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario Socialista, señor Méndez Romeu.